ඉතින් අපි හැමදාම් වගේ අද කතා කරන්නත් ආට් මටිරියල්ල සම්බන්ධව ඉතින් ඔයාලා වැඩිය හිතපු නැති මෙටීරියල්ලයක් මේක ගොඩ දෙනෙක් ලංකාවෙති නම් මේක ගැන දන්නෙත් නැති තරම් හැබැයි ආට් මටිරියල් සොලින් අපිට ගොඩාක් හොඳ ඒවගේම තමයි ලස්සන එක්ස්පිරියන්ස එකක් ගන්න පුළුවන් ආට් මටිරියල්ල ඇත්තමයි මෙන්න මේ සොෆ්ට් පැස්ටල් කියර ගැන ඔවු අද අපි කතා කරන්නේ පැස්ටල් කුලේ තියෙන තවත් පැස්ටල් විශේෂයක් වෙන සොෆ් පැස්ටල්ස් ගැන පෞද්ගලිකව මම ගොඩක් ගොඩක්ම ආසකරන මටිරියල්ලයක් තමයි මෙනම සොෆ් පැස්ටර්ස් කියල කියන්නේ ඉතින් මේ සොෆ් පැස්ටර්ස් අපට හරිම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම චිත්‍රාන්තිදත් ගොඩක් කම්මලි චරිතයක් ඒවගේම තමයි මං කොඩක් අමාරුවෙන් ට්‍රන්සිෂන්ස් කරන්න අමාරුවෙන් බ්ලෙන්ඩිංස් කරන්න කැමති නෑ එනිසා මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ අතට පහසු ලේසි මටිරියල් ඇතමයි පාවිච්චි කරන්න පෙළඹිලා තියෙන්නේ ඉතින් මගේ පාවිච්චයට තියෙන පහසු මටිරියල්ලක් විදියට ගන්න පුළුවන් මෙන මේ සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් කියන මීඩියම් එක ඉතින් මේ මීඩියම් එකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු පැස්ටල්ස් එකන සාමාන්‍ය පැස්ටල්ස් වලින් කොහොමද මේ සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් වෙනස් වෙන්නේ මොනවද ඇත්තට මේ සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් කියලා අපි මුලින්ම කතා කරමු ඇතට මේ මොනවද සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් කියලා සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් කියන්නේ උුණු නැන්න චෝක් බේස් කරගෙන හදාපු මිටිරියල්ලයක් ඇතරම කිවොත් මේක රටහුණුම තමයි හැබැයි රටහිහුණුවලට වඩා ගොඩාක්ම පයින් ග්‍රේන් එකට කුඩු කර ගනිපු චෝක එකත් තමයි මෙතන්ද අපි පාවිච්චි කරන්න සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් විදිට ඉතින් මේක වචනයේ පරිසමාත අර්ථයෙන්ම ගොඩක්ම සෝ් ඒ වගේම තමයි බ්ලෙන්ඩිංවලට ෂේඩිංවලට නැන්නම් ස්මජිංවල් වලට ගොඩක්ම පර්ෆෙක්ට් විදියට වැඩ කරනවා ඒවාගේ තමයි ආටිස් කෙනෙක් විදිට අපිට උපරිම ෆිලින් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන මේ සොෆ් පැස්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා ඉතින් සොෆ් පැස්ටර්ස් මෝලික වශයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන ඔයිල් පැස්ටර්ස් නැන්න රෙගියුල පැස්ටර්ස් වලින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් නමේම තියෙනවානේ ඔයිල් පැස්ටර්ස් කියන්නේ ඔයිල් බේස් වෙච්ච පැස්ටල් විශේෂයක් ඒවගේම තමයි සමහරයවට වැක්ස් කවලං කරලත් තියෙනවා මේ පැස්ටර්ස් තමයි අපි මේ ඔයිල් පැස්ටර්ස් කියන මීඩියම් එක තමයි පොඩිකාලීද චූටිකාලීද ප්‍රීස්කූල් යන වයසි ඉඳං පාවිච්චි කරපු පැස්ටල් විශේෂ උදාහරණයක් මම තව පොඩ්ඩකින් පෙන්න්නම් ඔයිල් පැස්ටල්ස්වලට ඉතින් ආටිස් ග්‍රේඩ් එකත් ඔයිල් පැස්ටල්ස් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඒවගේම තමයි ආටිස් ග්‍රේඩ් එකගේ සොෆ් පැස්ටල්ස් බලාගන්න පුළුව ඉතින් අදාපි කතා කරන්න ඔයිල් පැස්ටල්ස් ගැන නෙමිනි අදාපි කතා කරන්නේ සොෆ් පැස්ටල්ස් ගැන සොෆ් පැස්ටල්ස් අපිට ආකාර දෙකතුනකින් බලාගන්න පුළුවන් එතකොට අපිට බලාගන්න පුළුවන් සොෆ් පැස්ටල්ස් සාමාන්‍ය ස්ටික්ස් විදිට ගැන අපි සාමාන්‍ය දැකල තින පැස්ටල් කූරු විදියට බලාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අපිට අසාමාන්‍ය විදියට එහ කියන්නේ සොෆ්ෆස්ටර්ස් බලාගන්න පුළුවන් පැන්සල් විදියට ඔවු ඒ කියන්නේ පැන්සලේ කෝයක විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සොෆ් පැස්ටල් කූරක් ඉතිං ඔය හැම දෙයක්ම දැන් මංවාලට පෙන්න්න ඉතිං ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ සොෆ් පැස්ටර්ස් කූරු විදියට ස්ටික්ස් විදියට ගන්න තියනේවා මෙතැන්දි මම මේ මගේ අතේ තින බ්‍රෑන්් එක ඩාලරෝවුනි ඉටිං මේ බ්‍රෑන්් එක ගොඩාක් මොහොඳ සොට් පැස්ටල් එකක් ගොඩක්ම ස්මූත් ගොඩක්ම සොෆ් ගතින් වැඩි සොට් සොෆ් පැස්ටල් එකක් තමයි මේ තියෙන වචන කියෝගන්නද ඉතින් ඒ ඩාලරෝනි වගේ සෙට් එකක් ගොඩක් මිලයි ඉතින් අපිට එෆට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ එකන සාමාන්‍යෙන් ඕනම කෙනෙක්ට අරගෙන බිගෙන කෙනෙක්ට වුණා තරගෙන එක්ස්පිරියන්ස් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ සොෆ් පැස්ටල් බොක්් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ මේක ගැන මම වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරන වයිස්සරහට එතකම් බලාගන්න මේත් සොෆ් පැස්ටල් ආකාරයක් මේක තියෙන්නෙත් කෑලි කවර ගලෝලම පොඩක් පෙන්න්න චුට්ටක් එකක් මේ තියෙන්නේ මෙති මේ වලට බලාගන්න පුළුවන් මේ මේ තියෙන්නේ සොෆ් පැස්ටල් එකක් මේක ඉතින් මේ සොෆ් පැස්ටල්ස් කෑලි අපි පාවිච්චි කරනකොට බලන්න හොන දෙයක්ත්වෙනවා හැම්වෙලේම අතේ පයි ගෑවෙනවා දැන් ඔයාට බලන්න පුලා මේ මගේ අත් දෙකේ හැටේ ගෑවිලා තියෙන අත එක එක පාට ඉති මේ විදියට ගෑවෙන එක සොෆ් පැස්ටල් වල ස්වභාව මොකද මේක හුණුනේ හැම්වලේම අතේ පය ගෑවෙන පිනසේ තියෙන කෙනෙටන පොඩ්ඩ කමාරුවෙන්න්න පුළුවන් සොෆ් පැස්ටල්ස එක වැඩ කරන්න මොකද මේක නායට කිය හරිම මාරුයි ති ඒවාගේ නෙමයි මේක නායට යනවාගෙන මේක වැඩරද තියෙන ක්ස්පිරියන්ස එක ඇතරම ගොඩක් හොඳයි එනිසාතම නැවත නැවත කියන බිගෙන කෙනෙට පුළුවන්න්නම සොෆ් පැස්ටල් සෙට් එකක් කරගෙන පාවිච්චි කරල බලන්න තමන්ගේ කල ඩ්‍රෝවින්ස්වලට ගොඩක් හොඳ එක්ස්පිරියන්ස එකක්ේ වෙයි ඔයාලට මේ සොෆ් පස්ටස් ඉති මේ සොෆ් පස්ටස් පාවිච කරති පරිසම පාවිච් කරන්න ඕනේ කියල මංකුව එකට එක හේතුව තමයි සොෆ් පස්ටල් හරික්මටම කැඩෙනවා බිඳෙනවා ප්‍රවසම පාවිච්චි කරන තුනොත් ඔයාගේ සොෆ් පැසල් සෙට් එක ගන්න දෙයක් නැතිවෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා පරිස්සමට සොෆ් පැස්ටල්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න ඉතිං ඊළඟ කාරණ විදියට මට කතා කරන්න පුළුවන් සොෆ් පැස්ටල් පාවිච්චි කරද අනිවාරෙන් මේ ෆික්සේටව් ඇප්ලයි කරන්න ඕන රාමුවත් දාලා තියාගන්න පුළුවන් යම් කිසි කාලයක් හැබැයි ෆික්සේටව් එකක් ඇප්ලයි කරොත් වඩා හොඳයිගෙන් සියට හැටකට ආසන්න ප්‍රමාණයම්මන් කියන්නේ සොෆ් පැස්ටර්සල්ට ෆික්සේටව් එකක් ඇප්ලයි කරන්න හැබැයි මේ ෆික්සේටව් එකට මගේ අත්දැකීමට අනුව මෙන්න මේ ෆික්සේටව් එක මේ ෆික්සේටව් එක ගොඩක් වෙලාවට මේ සොෆ් පැස්ටල් එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉතිං වැඩ කරන්න නෑ කියන්නේ මේ ෆික්සේටව් එක අපි සොෆ් පැස්ටල් එකට පාවිච්චිකරොත් එක ඩිසැපිය වෙනවා ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ චිත්‍රයට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන් එනිසා මේක ඇඳපු චිත්‍රයකට ඇප්ලයි කරන්න හිතන්නවත් එපා අනිත් කාරණාවතමයි සොෆ් පැස්ටල් ඔයා මිලදී ගන්න යනවන කඩයකින් එතන්දි අපිට කතා කරන්න ඕන වැදගත් කාරණාවත් යනු එකැන අපි ගොඩක් වෙලාට කඩට ගිහිල්ල ගන්න බලනවා ලාභ එකන චීප් සොෆ් පැස්ටල් එකක් ඒවගේම තමයි සමහර වෙලාවට දැන් ඔයා චීප් එකකින් උපරිම ප්‍රසස්වාද බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තමයි චීප් එකකින් උපරිම වැඩක් ඒ කියන්නේ ඇතට අපි ගන්න ලාබ බඩුවක් ඉතින් ඔයාල හැමෝම දන්නවනේ ලාබදේ ඒක මොකක් හරි අනි පැත්තක් තියෙනවා ඒවගේ තමයි මේ සොෆ් පැස්ටල් වලත් ලාබ සොෆ් පැස්ටල් මං මෙතට හානියන්න මේ කියන්නේ ලාබ සොෆ් පැස්ටල්ලයා පාවිච්චි කරනවන්නම් ඔයා ඒක ගැන පොඩ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන එකන නරකයි කියනක නෙේ මම මෙතෙදි කියන්නේ සොෆ් පැස්ටල් එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඇතුව තියෙනකොට සොෆ් පැස්ටල් එකක් කියන්නේ බයින්ඩ එකක් එක්ක ඇඩ් කරපු චෝක් වලට පික්මට දාලා හදපු එකක් ඉති මේ බයින්ඩ එකක් එක්ක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශයකින් කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ මේ සොෆ් පැස්ටල්ස් ටික ඉතින් මේ බයින්ඩ එක නිසා සමහරලාට මේ චීප් සොෆ් පැස්ටල්ස්වලට දාලා තින බයින්ඩ එක ගොඩක්ම වෙනස් ජාතය බයින්ඩ එකක් ඉතින් මේක කාලයත් එක හයිවෙන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් මේක වෙන්නේ අර වාතයට නිරාවරණය වෙච්ච කොටස්වල විතරයි වාතය තෙතමනය තියෙනවා ඉතින් මේ තෙතමනයත් එක්ක තිබිලා මේ තෙතමනයත් එක්ක හැම්වලේම ගැටිලා ගැටිලා ඒවගේම තමයි වාතයට නිවර නිරාවරණය වනාට පස්සේ මේ සොෆ් පැස්ටල්වලට වෙන මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වන කියන්නේ වටේ කෝට් එකක් විදිට ගනවීමක් ඇති වෙනවා මෙන මේ කෝට් එක අයින් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒ සොෆ් පැස්ටල්ලගේ එකෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩක් ගන්න ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ඔය සොෆ්ට පැස්ටර් සම්බන්ධව තියෙන ලොකුම ගැටලුවත් තමයි මෙන්න මේ ඔෆ් පැස්ටල් එක අනේ ගෙනිච්චට ඇඳෙන්නේ නැහැනි කියන කතාව ඉතින් ඇඳෙන් නෑ ඔයා ලාබ එකක් නගරංගීල තියන්නේ එක ඉස්සරවෙලාම රව් කඩදාශයක අතුල්ලල ඉස්සරවෙලා ඒ අඳින පැත්ත හදාගන්න එකන අඳින තැන හදාගන්න ඉස්සරවෙලාම ඊට පස්ස ඔන්න සොෆ් පැස්ටල් සොෆ්ටෙන් වෙන්න ගනි ඒවගේ තමයි සමහර සොෆ් පැස්ටල් වල මෙහම දෙයක් සිද්ධ වෙන එකත් තමයි ඒ සොෆ් පැස්ටල් එකට දාලාතින යොදල දින පිගමට අනුව කොහොමත් මෙන්න මේ ගනීභවනය වීම සිද්ධ වෙන පුලා සමහර සෝ පැස්ටල්ස් එහම ගන වෙලා නෑ හැබේ සමහරයව ගන වෙලා එක වෙන්න පුළුවන් එකට යොදල තින පික්මට් එක අනුව ඉගැන කලර එක අනුව එක වෙන්න පුළුවන් එක සාමාන්‍ය සංසිද්ධිය සොෆ් පැස්ටල් වලදී හැබයි ලාබට ගන්න සොෆ් පැස්ටල් ඇතරම ගොඩක් හොඳයි අවුලක් නෑ අර කෝට් එක පොඩ්ඩක් ඌරල ගත්තට පස්සේ එතනින් හට ලස්සනට වැඩටික් කරගෙන යන්න පුළුවන් හැබයි ඔයා මිලාදික සොෆ් පැස්ටල න්න පාවිච්චි කරන්නේ ඒ පැස්ටල් එකේදී ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඒක හොඳට පොෆෝම් කරනවා ඉතින් සල්ලි තියෙනවන වියදන් කරන්න ඕන තරම් සල්ලි තියනන මිලාදික සෝට් පැටල් සෙට් එකට යන්න හැබයි වයි ස්ටඩන් කෙනෙක් නම් ඔය හරි ආසය නම් මීඩියම ගැන මටිරියල් එක එක්ස්පිරියන්ස් කරලා බලන්න ඔයාට පුළුවන් ලාබ සොෆ් පැස්ටල් එකට යන්න හැබැයි කිසිම ගැටලුවක් නෑ ආටිස් කෙනෙට් තමන්ගේ කමර්ශල් වර්ක්වලට වනත් මෙන මේ මිලාඩුවට තියෙන සොෆ් පැටල් පාවිච්චි කරන්න පුළන් කිසිම උලක් නෑ පොඩ වචන කියෝගන්න මාරු දිව පැටන සොෆ් පැස්ටල් කියන්න බෑ ඉතින් සොෆ් පැස්ටල්ස් ගැන කතා කරනකොට මට කතා කරන්න මෝන දෙයක් තියෙනවා සොෆ් පැස්ටල් පැන්සල් පැන්සල් ගැන මේ සොෆ්ට ඇස්ට පැන්සල් සෙට්ක පොඩක් පරණයි මේක මට දුන්නේ ජානක මල්මුතුරාම අයියා ඉතින් ජනකයට බොහොම ස්තුතියි මට මේක මගේ පාවිච්චයට එව්වට ඉතින් මට යා මේ ඒවපු නිසා වැලට පෙන්න්න පුළුවන් සොෆ් පැස්ටල් පැන්සල් සෙට් එකක් මේක ඇතරම ලොකු මිල ගණනක පැන්සල් සෙට් එකක් ඩ්‍රවන්ට් බ්‍රන්ඩ්ගෙන් තමයි මේ ඇවිල්ල තියෙන්නේ මේක තර සංසිද්ධියම මේක මිලාදික වුණට මේක තර සංසිද්ධියම සිද්ධ වෙලා තියෙන මොකද පැන්සල පාවිච්චි කරපු නැති නිසා පැන්සල වටේට කෝට් එකක් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ ඒ කෝට් එක මන්නම් කරන්න වෙල්කඩදාශයකින් හුරලා අයින් කරනවා ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුව සමහරලාවට ඒ කෝට් එක හැදිච්ච එක මෙන්න මේ තුඩ කැඩෙන එක වලක්ව ගන්නත් ලොකු උපකාරයක් අපි බලමු ඉතින් පැස්ටල් සෙස්ට් එක මොනවගේද කියලා පිස්සු හැදනවා අර පැස්ටල් පැන්සා සෙට්හයකින් එන සුවඳ මෙච්චර පරණලත් මේක තාම තියෙන මේ තියෙන්නේ සොෆ්ට් පැස්ටර්ස් සෙට් එක ඉතින් පැන්සල්ල පැත්ත මාරු කරලත් දාලා ඇතිවන් එක් ගණන් ගන්න එපා හැබැයි මේ තියෙන පැන්සලා මේ තියෙන සොෆ්ට් පැස්ටල් පැන්සලා ඉතින් මේ පැස්ටල් පැන්සලේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් අපිට අර සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් එක්කම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේක තනියම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අපේ ලොකු පදා සඳන දේවල් වලට අපිට පුළුවන් සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් පාවිච්චි කරන්න එකන ස්ටික් විදියට තියෙන එක ඒවගේම තමයි අපේ සියුම් තැම් ෆයින් ඩීටෙල්ස් ටික කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිේ සොෆ් පැස්ටර් වගේම තමයි අපිට මේ සොෆ්ටවස්ටල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ සහර මටිරියල් සොලට ැන ග්‍රෆයිට් පෙන්සිල් ්‍රෝවිං සොල්ට එතකොට චාකෝල් ්‍රෝවිං සොල්ට එහෙම සුදු පාට පැන්සල වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ට්‍රන්සිෂන් එක තවටක් ස්මුත් කරලා තව ලයිට් දාගන්න වගේ දෙවල්වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි ෆික්සේටව එක් කරනකොට පරිස්සමෙන් කරගන්නවා ඉතින් අදමට ඕන වෙලා තිබුණ ඔයාලට මෙන්න මේ සොෆ්ට පස්ටර්ස් කියන්න මොනෝද කියලා පෙන්න්න ඉතින් වීඩියෝ එක තා කොටසත් තියෙනවා යන් අපේ මම චිත්‍රාදින තැනට අපි බලමු මේ සොෆ්ට පස්ටර්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඔයිල් පැස්ටර්ස්වල් එක කොහොමද සොෆ් පැස්ටර්ස් වෙනස් වෙන්න කියලා දැඩිකට කලින්කව සොෆ් පැස්ටර්ස් ගැන වලට මගේ ළඟ තියෙන මෙන මේ පරණ සොෆ් පැස්ටර් සෙන්සිල්ස් ගැනයි තව තියෙනවා මෙන්න මේ සොෆ් පැස්ටර්ස් ගැනයි මෙන්න මේ බොක්ස එක ගැනයි වලට දැම්මම කියනවා අපි බලමු සොෆ් පැස්ටල් මොනවිදියටද හැසිරෙන්න්න කියලා ඔයාල හැමෝම දන්න වගේ අපිට ලෝකලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයිල් පැස්ටර්ස් අපි ස්කෝලයන කාලින් පාවිචිකර ඔයිල් පැස්ටර්ස් කියලම කලින් කිව්වා තින් අපි බලමු ඉස්සරලාම ඔයිල් පැස්ටර්ස් මොනවගේද කියලා ඔයාල හැමෝම දන්න මේ අපේ ගෙදර තිවිච්ච මේ පරණ ඔයිල් පැස්ටර්ස් බොක්ස එකක් මාත් මෙය පාවිච්චි කළ තියෙනවා මේවා ඔයිල් පැස්ටල්ස් මේ ස්ටඩන්ට ග්‍රේඩ් එක ඔයිල් පැස්ටල්ල ඇත්තමයි මේක ඉතින් අපි පොඩිකාල ඕන්තරම් මේ පාවිච්චි කල තියෙනවා හැබැයි අපි පැස්ටර්ස් ගැන කතා කරනවන කතා කරන්න මෙන මේ ඔයිල් පැස්ටල්ස් ගැන ගොඩ දෙනෙක් දන්නෙත් නෑ මේකත් මේ ඔයිල් පැස්ටල් එකක් කියලා ඔයිල් පැස්ටල් මේක ගොඩාක්ම ඔයිලි නෑ ඔයිලි නැති වුණට මේකත් ඔයිල් පැස්ටල් එකක් මොකද මේක ඔයිල් ගතියට තමයි ඇඳෙන්නේ ගොඩ ගොඩා කොයිල් පැස්ටල්ස් ඔයිල් ගති තින ඔයිල් පැස්ටල්ස් තියෙනවා එතකොට සමහර බ්‍රන්්ඩොලින් ඔයිල් පැස්ටල් කියලා නම් කරලම මේවා මෙතන නම් කරලම දානවා ඔයිල් පැස්ටල්ස් කියන්න මේවා කියලා ඉතින් ඔය විදි එක එකව තියන ඉති මේකත් ඔයිල් පැස්ටල් එකක් ඔයිල් පැස්ටල් එකක් සොෆ් පැස්ටල් එකකින් වෙන් කරලා අඳුරගන්න විදිිය සහ ඒ දෙකේ ඒ දෙක කොහොමද වෙන වෙනම හැසිරෙන්නේ කියනක තමයි මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝගෙන් එන්න බලාපොරතු වෙන්න ඉති ම මේකට කලරක තෝරගත්තා මං මෙතැදි තෝරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැස්ටල් එක මේ ගල තියනවා වැන්ඩෙක් බ්‍රවන්් කියලා ද මේ අපි සාමාන්‍යෙන් පාවිච්චි කරන බ්‍රවන්් එක අපිතින් බලමු මේ බ්‍රවන්් ඕන කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා මේ තමයි ඔයිල් පැස්ටර්ස් ටෝන් කරගනිපු කඩදාශයම තැති පාවිච්චි කරන්නේ මේ තමයි ඔයිල් පැස්ටර්ස් ඉතින් අපිට මේ පැස්ටර්ස් බලාගන්න පුළන් ආකාර කීපයක් තියෙනවනේ මේ ඔයිල් පැස්ටර්ස් මේ විදිටම සොෆ් පැස්ටර්ස් ගැනත් මංවලට දැම් පෙන්න්නනවා ඔයිල් පැස්ටර්ල තියන්න ඔයිලි ගතියක් මේක හැමතැනවා මේ ගෑවින්න හැබැයි මේ තියන්නේ සොෆ් පැස්ටර්ස් මේ තියෙන්නේ ඔයිල් පැස්ටර්ස් තාටිකක් ඇඳක උනදවලට පෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ ඔයිල් එක මේක සොෆ්ට එක ඇති මේ දෙකේ වෙනස අපිට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපි ඔයිල් එක බ්ලෙන්් කරද්දි ඇගිල්ලෙන් එහෙම බ්ලෙන්් කරනවනම් බ්ලෙන්් කරගන්න බෑ හරිම අමාරුයි ද මේක පේනෝද වෙනස මේ විදියට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් දෙවායට බලාගන්න පුළුවන් මෙතනම වෙනස එතකොට අපි කලස් දෙකක් අපි බ්ලෙන්් කරන්න බලන්න ගියොත් මේක මීට වඩා හමාරුයි බලමු දැන් කලස් දෙකුත් කොහොමද මේක වෙන්න කියලා ොෆ්ට එකමං ඉස්සරලාම වෙන කල එකක් එක්ක චේන්ජ් කරලා පෙන්න්න මගළඟ තියෙන බ්ලූ කලර එක මේ සොෆ් පැස්ටර්ස් මේක අපිට මෙන්න මේ විදියට බ්ලෙන්් කරන්න පුළුවන් දැක්කද ලස්සන ට්‍රන්සිෂන් ඇත්තියෙනවා මේක බ්ලෙන්් කරාට පස්සේ අපි ඒකම බලමු ඔයිල් පැස්ටල් එකෙත් ඉස්සරලාම කියන්න ඕන මම අරන්තියන්නේ ස්ටඩන් ග්‍රේඩ් එක ඔයිල් පැස්ටල් එක එතකොට අපිට මෙතැදි හරින ගන්න ඕන ආටිස් ග්‍රේඩ් එක ඔයිල් පැස්ටල්ලයක් හැබැයි ලොකූම වෙනසකුත් නෑ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් දැ මේ මේ බ්ලූ කලර එක මේක බ්ලෙන්් කරන්න සෑහෙන්න මහන්සියක් අපිට දරන්න සමහරට බ්ලෙන්් එන්නෙත් නෑ හරියාකාර පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේක අතුල්ල අනික දැන් ගුරුවරෙක් දැක්කොත් මට කියන්න පුලා මේ ටෙක්නික් මේක අරියන්න ටෙක්නික් යන්න වේ කියලා ඒ වුණට දැ මෙතෙන්ද අපි අතුල්ලනවා මෙතැන්දි අතුල්ලන්න ගොඩක් කලාට මේ ටෙක්නික් එක මේ විදිර මේ වැඩේ කරන්න අමාරු නිසා ඇතන් අපිට චිත්‍රවලද මේ අති ඇගිල්ලෙන් අතුල්ලන්න එපා ඇගිල්ලෙන් අතුල්ලන්න කියලා එක එක්කෙනට එකක් විතිට කියන්න බෑ මට විච ස්තර ඉදන් විච ගැටලුවත් තමයි දැම මේ වගේ කලයක සුදු පාට ඇප්ලයි කරාම හිටින්නේ නෑ අපි බලමු වයිට් පැස්ටල් එකක් මේ ඇප්ලයි කරොත් මොනවගේද කියලා වයිට් එක සමහර විට එන්නෙත් නෑ එන්හන්සෙන්නෑ මෙතන හරි අමාරුයි මෙතන මේ වැඩේ කරන්න හැබැයි මෙම පුරුදු කනෙට්ට ද ඔයිල් පැස්ටල් තියෙන දැන් අපිගේ කම්මලි කට්ටි අන්ටනමේ ගොඩක් කලාට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් අයට තමයි ඔල් පැස්ටර්ස් තියන ල් පැස්ටර්ස් වලනොත් ලස්සනම වැඩ කරන්න පුළුවන් ම මෙතෙදි කරන්න යාලට මේ මීඩියම් එකක් විදිට මේ සොෆ් පැස්ටර්ස් මීඩියම් එක හඳුන්නල දෙන එක ඉතින් මෙතෙන්දි මට පෙන්න්න පුළුවන් ඔයාලට සොෆ් පැස්ටල් වයිට් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා දැක්කද අන්න වයිට් එක තොට බ්ලෙන්ඩිම් බලම අපි මේක ඔක්කොම අතරියන් ඔන්න විදියට තමයි සොෆ් පැස්ටර්ස් වලයි ඔයිල් පැස්ටර්ස් වලයි වෙනස තියෙන් දැන් ඔයිල්ලගේ අපි ගැහුවොත් සුදුීරහක් සුතුීරය විදිටම වදින්න නැහැ බැයි සොෆ් පස්ටල් සලදී අපිට ඕක පෙන්න්න පුළුවන් ඉති මේක තමයි වෙනස සොෆ් පස්ටල්ස් පාවිච්චි කරන්න හඩ පස්ටල්ස් මොනහරි තිබුණොත් හොඳයි ඒ වගේ දෙයක් තිබුණොත් තමයි සොෆ් පස්ටල් සොල හොඳම මට්ටම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ තියෙන හාඩ් එක ඉතිං මට මෙතැදි කියන්න ඕනෙකම තියෙන්නේ සොෆ් පැස්ටර්ස් සහ ඔයිල් පැස්ටර්ස් කියන්නේ මීඩියම් දෙකක් තනිකරම් පැස්ටර්ස් කුලට අයිති වුණට මීඩියම් දෙක් ඉතින් ගොඩක් කලාවට ලංකාව තියෙන සොෆ් පැස්ටර්ස් නම් වැක්ස් හැබයි පොෆිෂනල් ග්‍රේඩ් එකේ තියෙන නැදන් ආටිස් කොලිටිය එකේ ඔයිල් පැස්ටල් එකක් අපිට ගත්තොත් මීට වඩා හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාට මේ ගමම්මම් පෙන්න්න කැමති අපට බලාගන්න පුළුවන් සොෆ් පැස්ටල් සැන්සල් විදිට ඉතින් මෙතෙන්දී මගේළඟ බ්ලුව එකක් තියෙනවා ඒවගේම තමයි පැන්සල් සෙට් එකක්ම තියෙන ඇත්තටම මේ පෙන්න්න ඔයාට තියන්නේ පැන්සල්ටික මේක මිටෝඩ පෙන්න්න වැට මේ ඔක්කෝම සොෆ් පැස්ටල්ස් අපිට මේවා ක්‍රියටව් වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරිසමෙන් සොෆ් ෆස්ටල් එක වැඩ කරද වැඩ කරන්න සිද්ධන මොකද හරික්මටම ඩටි වෙන්න බලනවා මේ වැඩේ හරි භයානකයි සොෆ් ෆස්ටල් ගෙන මීඩියම එක නිකම්ම ඩමේජ්ජනවා මේ සොෆ් ෆස්ටල් කෑල්ල ඉක්මන්ටම කැඩෙනවා මෙතැන්දි මේ වගේ චිත්‍රයක් අඳරකොට අපිට ඇත්තටම රෆ් කඩදාසියක් තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා ඉතින් ඔයාට දැනට තේරණ ඇති මේ සොෆ් පස්ටල්ස් වල වෙනස මොනවාගේද කියලා ඉතින් ම මෙතන්දි සොෆ් පස්ටල් සොලින් පැන්සල්ටික උත්පාවිච්චි කරල පෙන්න්න පැන්සල් පාවිච්චි වෙන්න කොහොමද කියලා ඉතින් අපිට මෙතෙන්දි ෆයින් ඩීටේල්ස් වලට නැත්නම් චූටි ඩීටේල්ස් වලට අපිට මෙන්න මේ පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන බර්න් ටම්බ කියන කලර් එක සාමාන්‍යෙන් සොෆ්ටෆස්ටල්සොල්ට ටිකක් ග්‍රේන් එක තියෙන කඩදාසියක් තමයි ඕන වෙන්නේ ද ම මෙතන්ති පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්‍රේන් එකක් නැති බොක්ස් බෝඩ් එකක් එනිසා තමයි මේ නිකම් පිහිදමනෝ වගේ තන් සිද්ධයක් මත සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින් අපිට සොෆ්ටවස්ටල් පාවිච්චි කරද්දි සොෆ්ටවස්ටල්සල්ට මං කියන්නේ ගොඩම සුදු පාට කඩදාසි පාවිච්චි කරනට වඩා ටෝන් පේප එකක් නැත්නම් අඩුම තරම අඩදාස ටෝන් කරගෙන හරි පාවිච්චි කරන්න එතකොට සොෆ්ටවස්ටල් වලින් ගන්න තියෙන ප්‍රතිඵලේ ගොඩක්ම වැඩි හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් සොෆ්ට ෆස්ටල්ස් වලින් බැයි ඔයා ටෝන් පේප එකන්න එවිනම් පාවිච්චි කරන ඔයාට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මවනම් පුරදු වෙලා තියෙන මේ වගේ ටෝන් කරලා හරි කමන්න කඩදාසිය පාවිච්චියට ගන්න ඉති සොෆ්ටවස් ටව්සලට අපි අපට සිද්ධ වෙනවා ෆික්සේටව යස් කරන්න මේකට යස් කරනකොට ටිකක් හොඳමට්ටමක ෆික්සේටව එකක් පාවිච්චි කරන්න බලන්න හොඳමට්ටමක ෆික්සේටව එකක් කියන්න අරම කලින් රිවිය් කරපු කූලොක්ස් ෆික්සේටව එක ගොඩක් වෙලාවට හරියන්න නැහැ මොකද මේකට ඇප්ලයි කරට පස්සේ එක මේක ඩිසපිය වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒනිසා ඔයාට වින්සෑන් නිවටන් වගේ හොඳ ෆික්සේටව එකක් යස් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ලංකාවදි ලාබෙට ගන්න තියෙන සොෆ්ට පස්ටල් බොක් එකක් මේක හරි රිවව් එකක් මං ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ගේනවා ඉතින් මේක ලාබෙට ගන්න තියෙන එකක් ගොඩක් කලාවට සොෆ් පස්ටල් සොල නැදම් සොෆ් පස්ටර්ස් පැන්සල් වල එන ගැටලුවත් තමයි හරියට සමහරලාට ඇඳන්න නිකං හාඩ් වගේ ගතියක් පෙන්නුම් කරනවා ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ සමහර සොෆ් පස්ටර්ස් ටික කාලයක් අපි පාවිච්චි කරන්න නැතුව තිබ්බට පස්සේ සොෆ් පැස්ටල් එකේ වටේට කෝට් එකක් හැදෙනවා ඉතින් මේ කෝට් එක යනකං එකැන මේකට බයින්ඩ එකක් යස් කරලා තියෙනවනි අන්නේ බයින්ඩ එක තමයි තමයි මේ කෝට් එකක් විදිට හැදෙන්නේ ඉතින් ඒක ගෑවෙන් නෑ ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ රෆ් කඩදාචයක මේ සොෆ් පැස්ටල් එක වටේටම අතුල්ල හොඳට සුද්ද කරගන්න නැන්න ඩේලි යස් කරන්න ඕන ඉතින් එහම යස් කරනවන කිසිම ගැටලුවක් නෑ ගොඩක් කලාවට අපි අඩුමුදට ගන්න දේවල් වල තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ හැබැයි අපිට හොඳ මට්ට මේ සොෆ් පැස්ටල් සෙට් එකක් ඩාලරෝනි ඩ්‍රවන්ට වගේ සොෆ් පැස්ටල් සෙට් එකක් ගොඩක් මිලගානක් වෙනවා හැබැයි අපිට අඩුවට ගන්න පුළන් ස්ටඩන්් කෙනෙට් හොඳ සොෆ් පැස්ටල්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒ සොෆ් පැස්ට පැස්ටල්ස් වාට මිලදී ගන්න පුළන් විශෂම මෙන්න මේ වගේ සොෆ් පැස්ටල් සෙට් එකක් මේකෙත් ගොඩක් හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් අපිට හැබැයි අවශ්‍ය වෙන්නේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කියල දැනගන්න විතර එතනින් හට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් අරවාගේ චුටි චුටි ගැටලුවෙන්න්න පුළුවන් මේ සොෆ් පැස්ටර්ස්ල මේවයි විතරක් නෙමයි හොඳ සොෆ් පැස්ටල් එකක් වුණත් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්නතුව දිගට තියෙනකොට එක ඇඳින් නැති ගතියක් වගේ එනවා විශේෂම මේ මගේ ගාව තියෙන පැන්සල්ලත් ඒ ගත තියෙන ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන්න තියන්නේ තුඩ ටිකක් ශාප් කරලගන්න ශාප් කරල ගත්තට පස්සේ නැත්නම් ඒක රෆ් කඩදාසය කතු අතුල්ල ගන්න ඒවගේ පේපර එක අතුල්ල ගත්තට පස්සේ ඒක තියෙන පටේ කෝට් එක ගැලවිලා යනවා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යෙන් පවිච්චි කරන විදිට පාවිච්චි කරන්න එනම් අපේ අපි කතාබහ කරන තැන්ටයම් ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා සොෆ් පැස්ටර්ස් එක කොහොමද මේ ඔයිල් පැස්ටල්ස් වෙනස් වෙන්නේ පැස්ටර්ස් මෙච්චර කල් අපි අමාරුවෙන් බ්ලෙන්් කර හිටිය බෑ සොෆ් පැස්ටල් අරහොඳට පොෆෝම් කරන හැබයි සොෆ් පැස්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න අපට හඩ පැස්ටල්ස් තු තිබුණොත් හොඳයි ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්න පුළන් හඩ පැස්ටර්ස් ටිකක් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්නම් ගොඩක් වෙලාවට මං බලපු දෙයක් තමයි ඔන්ලයින් අපිට මිලදී ගන්න මේ දෙවල් බොහොම අමාරුයි ඔෆ් පැස්ටල්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණත් හඩ පැස්ටල්ස් මිලදී ගන්න එකක් අමාරුයි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හොයල බලලා මිලදී ගන්න මට පුළුවන් නොවුණොත් මගේ චැනල් එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට හාඩ් පැස්ටර්ස් කියන්න මොනවද ඒ මොනවගේද හාඩ් පැස්ටල් දෙයක් ගෙනල්ලා මෙතැදි රිවියව් කරලා පෙන්න්න ඔයාට ඒකෙන් තීරණයක් ගන්න පුල හාඩ් පැස්ටර්ස් මොන වගේද කියලා මේ වෙලාවේ අතේ සල්ලි තියෙනවන කිය කරි වාට සොෆ්ට පැස්ටර්ස් ඕඩ කරගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ඕඩ කරගන්න පුළුවන් ජෙන්සිල්ලා ටූල් එකෙත් තියෙනවා ඔයාට එතනනොත් මේක ඕඩ කරලා බලාගන්න පුළුවන් ඒනම් අදට මම සොෆ්ට පැස්ටර්ස් ගැනගෙනපු වීඩියෝ එක මෙතරින් ඉවරයි මේ අවුද්ධ ඇතුළේ ඔයාලට මේ විදියට මෙටිරියස් කුඩාක් පා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වැඩි වැඩියෙන් චිත්‍රඳන්න ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමතිනම් අපේ මෙන්න මේ කලා ඇතුලේ නැඳම් ආට් එක ඇතුළ තියෙන මෙටීරියල්ස් ඒ වගේම තමයි ආට් එක ගැන තියෙන තවත් ගොඩා කරුණුකාරණ ඒ වගේම තමයි දැනුම ලබාගන්න කැමතිනම් අපේ චනල්ල එකත් එක එකතු වෙලා එන්න දැම්ම ගිහිල්ලා රතුපාට සබස්ක්‍රයිබ් බටන එක ලික් කරන්නේ වගේ තමයි හැත්තෙනවා බෙල්ලයි කන්න එක ඔල් දාලා තියාගන්න එතකොට ම වීඩියෝකක් දාපුගම ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඒවගේම තමයි අපේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් ඒවගේම තමයි ඔයාලට මොනහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පළහ තියෙන කමෙන්ට් කමෙන්ට් බොක්ෂ එකේ ඔයාලගේ ඔය තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැම දෙයක් මෝගේ දාන්න නොදන්න යාලු එක්ට දැනගන්න කැමතිනශයා කරන්න එහනම් මගේ චනල්ල එකත් එක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාට වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එකත් එක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි මම ජනයත් ගිහින් එන්නම් අයිබවාන්.